Bom pessoal, hoje estou aqui para mostrar para vocês a maneira correta, a digitação para a mão direita. Existem várias formas para a digitação da mão direita, mas hoje eu vou mostrar apenas uma delas, é, como vocês poderiam tirar um bom proveito dessa digitação em cordas soltas. Vocês viram que aqui eu usei apenas os dedos indicador e o dedo médio para fazer o dedilhado, para fazer a digitação nas cordas soltas, nas três primeiras cordas soltas. Agora eu vou fazer com o dedo polegar nas três cordas superiores.